Բարև ձեզ։ Եկեք խոսենք closure-ների մասին։ Հե՞, ի՞նչ։ Հանգիս, հիմա կբացատրեմ, խնդիր չկա։ Ուրեմն նախ եւ առաջ պետք է վերհիշենք փոփոխականների օրենքները, այսինքն հասանելիության օրենքները, հա, scope-ի օրենքները, այսպես ասած։ Ուրեմն եթե մենք ստեղծենք մի հատ փոփոխական, ասենք թե x, որին վերագրում ենք 5, ստեղ նա հասանելի չի։ Այսինքն, եթե ստեղալը կանենք x, error կտա, քանի որ ինքը դեռ ստեղծված չի, բայց դրանից հետո նա հասանելի է, չէ՞, այդ այդ առաջին բանը։ Հետո, եթե մենք ստեղծենք ինչ-որ if x հավասար է 5, ապա ուրեմն սա այս սկիզբն ու վերջը խուճուճ փակագծերով դա ստեղծում է կոդային բլոկ որ որի մեջ կարող ենք ստեղծենք եւս փոփոխական ասենք թե let y որի մեջ ասենք դնենք մենք 7 Ստեղ հիմա իր առաջ ինքը հասանելի չէ, քանի որ դեռ ստեղծված չէ, բայց դրանից հետո հասանելի է։ Բայց դրանից հետո ինչքան հետո։ Դե հետո միջև այն պահը, երբ իր բլոկը ավարտվում է։ Այսինքն իր բլոկից դուրս ստեղ օրինակ նա այլևս հասանելի չէ։ Իսկ x-ը <clears throat> հասանելի է այս բլոկի մեջ։ Դե եկեք սենց պատկերացրեք։ Ուրեմն x-ի տակը, եթե սենց վերցնենք ու քաշենք ներքև, այս սենց։ Այ ամեն տեղը տեղ, որտեղ որ ես նոր եկեք սենց անենք։ Այ ամեն տեղ, որտեղ որ դուք տեսնում եք այս գույնը փոխված, x-ը հասանելի է։ Այսինքն, ամեն տեղ իր տակ եւ բոլոր ներքին բլոկերում x-ը հասանելի է։ Այսինքն օրինակ ստեղ ես կարող եմ անեմ alert x+y։ Եվ սա կաշխատի։ կա Ինչպես, որովհետև նա ուրեմն տեսնում է x, ասում է մի րոպե, իմ բլոկի մեջ ես x չունեմ։ Ու պապապա բարձանում է վերևի բլոկին ուսումնասիրում, ասում է կարող է վերևի բլոկը։ Այսինքն այս global block, ամենավերևի բլոկը համարվում է global block-ը։ Վերևի բլոկը ունի x-ը։ Ասում է, հա, ունի հեսա հա, ու 5-ը, հետևաբար սա գիտի, որ 5 է, y-ը տեսնում է իր local block-ի մեջ կա, 7 է, 5 գումարած 7։ Okay։ Իսկ եթե եստեղ հիմա ստեղծեմ օրինակ local 5, որին կարող եմ վերագրեմ 2։ Նորից եկեք օրենքներով անցնենք։ X-ը տեսնում է, հանդիպում է X-ին, ասում է մի րոպե, այս բլոկի մեջ կա ստեղծված X։ Այո, կա, սա է, եւ ամիջապես վերցնում է սա։ Այդ չի գնում հասնում ստեղ։ Okay։ Բայց եթե ստեղից ուրեմն X-ը կարդանք, ինքը ISX-ն է կարդում, ոչ թե SX-ը։ Իսկ եթե էլի եմ ասում, փորձենք y-ը կարդանք, error կտակ, ասի տենց բան գոյություն չունի, որովհետև y-ը ստեղծված է ներքին բլոկի մեջ։ Okay, իսկ մենք կարող ենք կամ կարդանք բոլոր փողականները, որոնք որ մեր բլոկում ենք, կամ մեր բլոկից վերև։ Այդքանը հույսով եմ པարզ էր։ Okay։ Հիմա եկեք խոսենք ֆունկցիաների մասին։ Հիմա պատկերացրեք նույնպես մենք ստեղ ստեղծում ենք մի հատ ֆունկցիա, let f թող լինի մի հատ function, Ուրեմն ստեղ ես էլի նույնպես կարող եմ մի հատ y ստեղծեմ, որին վերագրում եմ 7, ասենք թե, և վլրտանեմ y։ Եվ դա կաշխատի, և նույնպես ես կարող եմ ասեմ y պլուս x, դա էլ կաշխատի, քանի որ էլի եմ ասում, x-ը այս քանում հասանելի է, այսինքն իրա տակ ամեն տեղ։ Կամ կայլի եմ հա, հակարակ ձևով մտացել, որ այս x-ը հասանելի է, քանի որ իրանից դուրս է, իրանից ավելի վերև է, հա, Այսինքն այս բլոկը տեսնում ենք, ուսումնասիրում ենք, տեսնում ենք, որ x չկա, բարձրանում ենք մի հատ վերև, գտնում ենք x-ին, տեսնում ենք, որ 5 է եւ սա դառնում է 5։ Y-ը ներքին բլոկում կա, դառնում է 7, ստացվում է 7 գումարած 5, չէ՞։ Եվ մենք նաեւ էլի parza հասկանում ենք, որ ֆունկցիայից դուրս, եթե մենք alert անենք y, դա հասանելի չէ, քանի որ նա ստեղծված է այս ներքին ֆունկցիայի մեջ, հա, ներքին բլոկի մեջ, okay։ Okay, այսքանը սաղ պարզ էր, չեմ։ Բա նայեք ստեղ։ Պատկերացրեք, մենք ունենք, ասենք, y-ը թող լինի 7 եւ alert ենք անում x գումարած y։ Չէ՞։ Հիմա եթե հիշում եք, այս ֆունկցիան արժեք է, որի որին մենք ուրեմն վերագրել ենք f-ի մեջ։ Ու հիմա մենք f-ին կարող ենք օրինակ կանչենք, այդ f-ին կարող ենք փոխանցենք որպես ինչ որ արժեք ուրիշ ֆունկցիային, ինքը արժեք է, չէ՞։ Բայց այս արժեքը բացի նրանից, որ իր մեջ ունի կոդ, չէ, որ աշխատում է, ինքը տեսեք ունի կախվածություն դրսի x-ի վրա։ Չէ՞։ Ինքը հերիք չի, որ ինքը ինքնուրույն մի հատ ֆունկցիա, որը ունի մարմին, մեջը ինչ-որ կոդ, ինչ-որ alert անում, ինչ-որ y ունի, ինքը նաև x-ի հղում ունի, որը իրենից դուրս է գտնվում։ Իր մեջ չի ստեղծված։ Հետևաբար այդ ֆունկցիան հերիք չի, որ ինքը այդ ֆունկցիայով ներքին լոգիկան ունի, պետք է հիշի հղումները դրսի փոփոխականների։ Okay։ Այսինքն ֆունկցիան եւ այդ հղումները դրսի փոփոխականներին ամբողջը միասին կոչվում են closure։ Okay, closure։ Նայեք ստեղ։ Եկեք մի հատ debugger դնենք ստեղ եւ աշխատացնենք։ Եվ ստեղ, որտեղ որ գրած է watch, եկեք գրենք այդ ֆունկցիայի անունը, որը if է, չէ՞։ Հիմա, եթե այս ֆունկցիային ուսումնասիրենք, մեջը լիքը խառը դետալներ կան, որը ոնց որ այդ ծրագիրը, որը աշխատացնում է մեր կոդը, այսպես ասած JavaScript execution engine-ը, այն ինչ որ աշխատացնում է մեր JavaScript-ը, լիքը տարբեր բաներ է իրեն կպցնում, որ իր համար հիմնականում, որ ինքը հիշի, որ ինքը հասկանա ինչ է կատարվում։ Բայց կարճ ասած, նայեք ինչ կա կցած f-ին։ Եթե մենք մտնենք ուրեմն scope-ի մեջ, մի րոպե, script-ի մեջ, տեսնում եք, իր իրեն կցած է այս x-ը, որը 5 է։ Այսինքն լայվ լիքը ուրիշ բան էր, բայց այս x-ը, որը 5 է, կցած է ֆունկցիային։ Ինքը մենակ ֆունկցիա չի, որ ասում է, ես երբ ֆունկցիան եմ, ես իմ կոդն է, ես հերիքա, հիմա ինձ ինչ չէ։ Ինքը բացի իրանից, որ ինքը առանձին ֆունկցիա է, իրեն պետք է կցած լինի հղումը դեպի ընդրսի փոփոխականի, որպեսզի նա կարողանա աշխատել։ Okay։ Այդ ամբողջ փաթեթը կոչվում է closure։ Էլի մի քանի օրինակ տեսնենք։ Քանի որ ֆունկցիաները եւ իրաց դրսի ուրեմն փոփոխականները փաթեթավորվում են, մենք կարող ենք շատ հետաքրքիր բաներ անենք։ Ուրեմն նայեք։ Ինչպես գիտեք, այս XLP չի իրականում։ Նորից սկսենք։ Ինչպես գիտեք, ֆունկցիան կարող է վերադարձնի արժեք, չէ՞։ Այսինքն մենք կարող ենք ասենք return 1 չէ, ու հիմա այս f-ին եթե կանչենք, սա մեզ կվերադարձնի 1, չէ, ոչ մի նորություն չկա։ Դե եթե 1 կարող է վերադարձնի, որ արժեք է, նաև կարող է ֆունկցիա վերադարձնի, որ արժեք է, չէ։ Այսինքն մենք ստեղ կարող ենք return անենք function այսպեսի մի բան, okay, որը ասենք թե alert է անում hi, բարև, ինչու չէ։ Հիմա ինչ է ստացվում, որ եթե մենք այս function-ին կանչենք, ինքը մեզ կվերադարձնի ոչ թե 1, այլ հղում դեպի այս ֆունկցիան, չէ՞։ Այսինքն հիմա սրա մեջ կլինի i մի րոպե, ցենց անենք։ Այս սա, հա, սա կվերադարձնի այս ֆունկցիային, i այս ֆունկցիային, չէ՞։ Հետևաբար, եթե մենք վերագրենք, ուպ, վերագրենք նրան ինչ որ ուրիշ փոփոխականի մեջ, ասենք f2-ի մեջ, հիմա այս f2-ն հղում է դեպի այս ֆունկցիան, որին մենք հետո մենք կարող ենք կանչենք, չէ՞։ Ահա։ Հիմա եթե սա աշխատացնենք, ինչ կտեսնենք։ Է։ Ինչ եղավ, ինչ եղավ, միրը։ Ա, վայ, վայ, վայ, ես ինչ եմ արել ստե։ F։ Այդքան բան։ Կտեսնենք high, չէ՞։ Ինչու, էլի եմ ասում, որտեվ այս առաջին ֆունկցիան, երբ որ մենք կանչում ենք, վերադարձնում է այն ֆունկցիան, որը եթե կանչենք ասեր hi, եւ հետո այդ ֆունկցիային կանչում ենք որպեսի նա ասի hi, հա, alert անի hi։ Այսքանը պարզ էր, չէ՞։ Հիմա նայեք ստեղ։ Ես ստեղ ստեղծում եմ մի հատ փոփոխական x, որին վերագրում եմ 8։ Հիմա առաջին հարցը, այս x-ը որտեղ է հասանելի։ Դե հիշեք օրենքը, 1 իրենից հետո միջև բլոկի ավարտ, այսինքն այսքան տեղում, հա, իրենից դուրս, այսինքն alert x եթե սենց անեմ, ինքը error կտա, ինքը կասի հոպ, ստեղ խնդիր կա, չեք կարող տենց բան անեք, որտեվ x-ը իրենից դուրս, իրա բլոկից դուրս, հասանելի չէ, բայց բլոկի ներսում, ներսում, նա ամենտեղ հասանելի է, այսինքն մենք կարող ենք alert x անենք ստեղ, Մենք նաև alert կարող ենք անենք ստեղ, չէ, այս բլոկի մեջ, քանի որ ինչ ինչ կլինի, այս բլոկի մեջ ինքը կմանգա x-ին, կասի հոպ, այս բլոկի մեջ չկա x, կգնա մի հատ վերև եւ պուպ, այս բլոկի մեջ նա կգտներ x-ը։ Մենք նաև կարող ենք սենց անենք, let y թող լինի 9-ը եւ ստեղ ասենք x plus y։ Ինչ կստացվի։ x-ը ստեղ չկա, կգնա կբարձրանա ստեղ, կգտնի x-ին ու կասի լավ x-ը 8 էր, wine ստեղ ման կգա, չի գտնի, կգնա մի հատ վերև, ստեղ ման կգա, չի գտնի, կգնա մի հատ էլ վերև, կգտնի ու կհասկանա, ա, y-ը 9 է, okay? Որտեվ y-ը հասանելի է այսքան տեղում։ X-ը հասանելի է այսքան տեղում։ Պատկերացեցիք։ Okay, դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ հիմա այս ֆունկցիան, որը մենք վերադարձնում ենք, չէ՞, ինքը ունի ոնց որ կախվածություն երկու դրսի փոփոխականներից x-ից եւ y-ից։ Ինքը կարող է իհարկե իր ներքին փոփոխականները եւս ունենա, ասենք թե z-ին, որ ասենք թե, չգիտեմ, 2 է։ Ու ինքը ստեղ կարող է ասի x + y + z, չէ՞, օրինակ։ Okay, այսինքն հերիք չի, որ ինքը այսքանը պետք է հիշի, ինքը նաև պետք է հիշի, որ x-ը կա ու y-ը կա ու իրենց հղումները պետք է պահպանի։ Ինչու հղումները։ Ուրեմն հիմա բացատրեմ։ Ուրեմն նախ եւ առաջ եկեք շտկեք այս ֆունկցիան, ինքը այլևս alert high չի վերադարձնում, այլ այս ամենը, չէ, ինչ որ sense մի բան եւ հետո sense մի բան։ Ուհ։ Okay, ինչ որ մոտավորապես տենց մի բան, չէ։ Okay, հիմա եթե այս քանը կանչեմ, այս alert-ն էլ հանեմ, այս էլ պետք չի, ինչ կտեսնենք, դե 8.2 գումած 9, չէ։ Հիմա աշխատացնենք, ստացանք 19, չէ՞։ Հիմա ես կանչելուց հետո կամ նույնիսկ առաջ, պատկերացրեք, կանչելուց առաջ, եթե ես դարձնեմ y-ը ու, ուրիշ բան, 20։ Նայեք ստեղ։ Տեսնում եք, արժեքը փոխվեց։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այն պահին, երբ նա աշխատում է, այդ պահից նա օգտագործում է փոփոխականները։ Իսկ փոփոխականները այդ պահին ինչ որ արժեք որ ունեն, այդ արժեքները օգտագործվեն։ Այսինքն աշխատում են որպես փոփոխական, դա parza ոչ մի նորություն բան չկա այդտեղ։ Հիմա եկեք ուսումնասիրենք f-tune, որպեսզի տեսնենք ինչքան բան է հիշվում իր մեջ։ Ուրեմն ինքը ունի դրսից y եւ x, չէ՞, կախվածություն։ Նայեք ստեղ։ Եթե հիմա run անենք, 19-ը տպվեց, նայեք ստեղ։ Ուրեմն, այս մի քիչ բարձրացնեմ, որ երևա f-tune եթե բացենք ստեղ, ինքը ունի scope, որը եթե բացենք ստեղ, նայեք, ինքը ունի մի հատ բան, որը կոչվում է closure, հա, որը ասում է, որ image-ից իրան մի հատ x-ա պետք, որը 8 է, okay? Եվ բացի այդ closure-ից ինքը նաև ունի մի րոպե, ուր է global scope, հեսա։ Այս global scope-ն է, որի մեջ կան ֆունկցիաներ եւ իհարկե y, որը 9 է։ Այսինքն ինքը գիտի, որ y-ը 9 է, x-ը 8 է, հետեւաբար ինքը կարող է հասկանալ իրաց արժեքները եւ գումարի իրար, Հիմա նայեք ինչ խելացի է այս execution engine-ը, encode-ը, որը աշխատացնում է մեզ։ Եթե ես եւս ստեղծեմ ինչ որ ուրիշ փոփոխական ստեղ, ասենք թե x2, որը թող լինի 99-ը, ինչու՞ չէ։ Բայց x2-ին չօգտագործեմ այս ներքին ֆունկցիայի մեջ, չէ՞։ Եթե տենց լինի, հիմա էլի e debugger-ով աշխատացնենք, նայեք ստեղ։ Եոպե աշխատեց եկանք ստեղ էլի եկեք ուսումնասիրենք մեր closure-ը, այսինքն մեր ֆունկցիան իր ամբողջ, այսպես ասած, թաշախուստով, եթե բացում ենք, տեսեք իր closure-ի մեջ ինքը ընդհանրապես ունի x-ը։ x2-ը, որը մենք ստեղ ստեղծեցինք, որը էլի հասանելի է, բայց քանի որ չի օգտագործվում, ինքը չի հիշում։ Ինքը մոռանում է x2-ի մասին։ Ինքը միայն հիշում է x-ի մասին, որտեղ հենց x-ն է իրեն պետք։ Okay, այսինքն ինքը խելացի ձևով միայն հիշում է այն այն հղումները դեպի n փոփոխականներին, որոնք որ իրան պետք են, okay? Ամ եւ ահա մեր closure-ները, այսինքն էլի որ կրկնեմ, closure-ը դա ինչ է, դա ֆունկցիա է, որը նաեւ իր հետ փաթեթավորված ունի հղումներ դեպի բոլոր այն դրսի փոփոխականները, որը ինքը իր ներքին, իր մեջ օգտագործում է, Այդ ամենը միասին կոչվում է closure։ Այդքան բան, հույսով եմ այսքանը բարձր, շուտով կհանդիպենք։ Առաջ